आप सभी को मेरा प्रणाम herbal remedies a nature treasure में आपका स्वागत है मित्रों आज कफ और पित्त के निवारण के लिए महान औषधीय पौधा जो आपके सामने है इसको पित्त पापड़ा कहा जाता है इंडियन पॉपी या फुमेरिया इंडिका या इंडियन फुमिट्री इसको कहते हैं और यह पेपेवरेसी फैमिली का है आप इसके कितने सुंदर फ्लावर्स देख पा रहे होंगे पिंकिस कलर के जो इसके फ्लावर्स हैं पीटियोलेटेड कॉलिन इसके लीव्स होते हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार के alkaloid glycoside steroidal flavonoid compound आदि पाए जाते हैं प्रोटोपाइन नाम का मुख्य रूप से एक एल्कोलाइड पाया जाता है इसके अलावा इसमें नारसिमिन टेट्राहाइडोफुमारेट मिथाइल फुमारेट बाइकोकोलिन और इसके अंदर फुमारिलिन टेट्राहाइडोकोटिसोन टेट्राहाइडोकोटिसोन स्टोराइड का काम करता है ये नेचुरल स्टोराइड भी इसके अंदर पाया जाता है इसका जो मुख्य कार्य है वह लीवर के माध्यम से अपना कार्य करता है लीवर रेमेडिएशन में विशेष इसका योगदान होता है जीर्ण से जीर्ण अगर ज्वर हो तो धनिए के साथ क्वाथ बनाकर इसका पिलाना चाहिए और अगर मलेरिया का भी बुखार हो तो भी वो ठीक हो जाता है इसका क्वाथ बनाकर देने से इसके अलावा यह स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है अगर कभी पेट में खिंचाव हो जाए या फिर शरीर के किसी अंग में खिंचाव पैदा हो रहा हो मांसपेशियों के खींचने से तो इसको आप सेवन कर सकते हैं पूरी तरह से यह सेफ़ है कई बार क्या होता है कि लंबे समय से पैरासीटामोल या टीबी की जो दवाई होती है रिफार्मपिसिन उसके खाने से कई बार हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है लीवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है उसके निराकरण के लिए आप उसका क्वाथ पी सकते हैं स्किन पे वाइट पैचेस हो जाते हैं जिसको लूकोडर्मा कहते हैं उसके लिए आप इस पत्तों की पुलटिस बनाकर बांध सकते हैं एक सप्ताह के अंदर पूर्ण रूप से ठीक कर देता है साथ ही साथ आप इसका 10 से 15 एम एल सोर्स भी पीते रहें तो हीलिंग बड़ी फास्ट होती है इसके अलावा अगर वॉमिटिंग की समस्या हो तो इसके जूस में शहद मिलाकर पीना चाहिए मुख्य रूप से क्या होता है कि पित्त जनित जो वॉमिटिंग होती है उसके निराकरण के लिए इसी तरह के प्लांट का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर अनवांटेड हेयर्स की एक समस्या होती है हम बालों को निकालते हैं बाल बार बार आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा इरीटेटिंग तो तब हो जाता है पर बाल एक समस्या होती है आँखों के जो बाल हैं आई के वो आँखों के अंदर जाते हैं और रेडिशनेस आँखों में हो जाती है और जिसके लिए कई बार सर्जरी भी करानी पड़ती है इससे निराकरण के लिए आप एक बार बालों को निकाल दीजिए उसके बाद इसका सुरस बनाइए और कॉटन स्वैब लेकर उनके रूट्स में लगा दीजिए फिर दोबारा बाल नहीं आएंगे पड़वाल की समस्या या शरीर के किसी भी अंग में बालों का पूर्ण रूप से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही सेफ़ है यह कफ और पित्त दोनों के समन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ध्यान ये रखना है अगर वात की समस्या है ज़्यादा मात्रा में देने से वात को ये बढ़ा भी देता है और अगर सिर का सूल हो रहा हो तो इसके रस में गाय का घी मिलाकर सर की मालिश करनी चाहिए सिर सूल भी आसानी से इसके लगाने मात्र से ठीक हो जाता है खुजली की समस्या हो तो इसका डिकॉक्शन बनाकर स्नान करना चाहिए किसी भी प्रकार की खुजली की समस्या हो आसानी से ठीक हो जाती है अर्टिकेरिया भी एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा ये कार्य करता है अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ये ज्ञान का जो प्रसार प्रसार होता रहे आप सभी का धन्यवाद फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ प्रणाम